জাভাত এৰিথমেটিক অপাৰেশনসৰ বিষয়ে স্পোকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আপুনি বিভিন্ন এৰিথমেটিক অপাৰেশনস যেনে এডিশ্যন সাবট্ৰাকশন মাল্টিপ্লিকেশ্যন ডিভিজন আৰু কেনেকৈ হিহতক ব্যৱহাৰ কৰে সেই বিষয়ে শিকিব এই টিউটৰিয়েলত আমি উবুনটো 11.10 জেডিকে 1.6 আৰু ইক্লিপছ 3.7 ব্যৱহাৰ কৰিছো এই টিউটোৰিয়ালটো চাবলৈ আপোনাৰ সিস্টেমত Eclipse ইনস্টল হৈ থকা হ'ব লাগিব আৰু Eclipseত ফাইল এখন ক্ৰিয়েট, সেভ আৰু ৰান কৰা জানিব লাগিব যদি নাজানে তেন্তে সঠিক টিউটোৰিয়ালৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে আমাৰ ৱেবছাইট দৰ্শন কৰক ইয়াত হিহতে দেখুৱা অপাৰেটৰ্স আৰু ম্যাথমেটিকেল অপাৰেশনসৰ তালিকা আছে প্লাছ চিহ্ন এডিশ্যনৰ কাৰণে মাইনাছ ছাবট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে এষ্ট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে আৰু স্ল্যাশ ডিভিজনৰ কাৰণে আমি তাৰে প্ৰতিটোক বিস্তাৰত চাম বাকি কোডৰ বাবে আমাৰ ওচৰত Eclipse IDE আৰু প্ৰয়োজনীয় স্কেলেটন আছে আমি এৰিথমেটিক operations নামৰ ক্লাস তৈয়াৰ কৰিছো আৰু মেইন মেথড যোগ কৰিছো এতিয়া কিছু ভেৰিয়েবল যোগ কৰা যাওক int x equal to 5 int y equal to 10 int result. x aru y operands hobo aru falafal tue operational output ak hongrakhan koribo. Hihotak juk kora jauk aru falafal tu print korok. Result equal to x plus y system dot out dot println বান্ধনীত ৰিজাল্ট control s ৰে সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰিবলৈ control f11 আমি দেখো যে যোগ কৰাৰ আউটপুটটো ৰিজাল্টত সংৰক্ষণ হৈছে আৰু মানটো প্ৰিন্ট কৰা হল এতিয়া মানবোৰক সলনি কৰা যাওক x equal to 75 y equal to 15 সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি দেখো যে আউটপুটটো সেইমতে সলনি হৈছে এতিয়া নেতিবাচক মান y equal to -25 চেষ্টা কৰা যাওক সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি দেখো যে 75 25ৰ আউটপুটৰ প্ৰিন্ট কৰা হৈছে এতিয়া বিয়োগ চেষ্টা কৰা যাওক y 5 আৰু x y x y লৈ সলনি কৰক সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি দেখো যে 75 5ৰ আউটপুট প্ৰিন্ট কৰা হৈছে এতিয়া মাল্টিপ্লিকেশ্যন চেষ্টা কৰা যাওক মাইনাসক এষ্ট্ৰিক্সলৈ সলনি কৰক সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি দেখো যে এষ্ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰি আমি 75ক 5ৰে গুণ কৰিব পাৰো এতিয়া ডিভিজন চেষ্টা কৰা যাওক এষ্ট্ৰিক্স অটোৰাই দিয়ক আৰু স্ল্যাশ টাইপ কৰক সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি যেনে চাব পাৰো আউটপুটটো ভাবা দৰে হয় এতিয়া আমি চাও যে যেতিয়া ভাবা মতে ফলাফলটো দশমিক পইণ্ট সংখ্যা হয় তেতিয়া কি হয় 5ক 10লৈ সলনি কৰক ফলাফলটো 7.5 হ'ব লাগিব সেই ফলাফলটো ফ্লোটলৈ সলনি কৰা যাওক সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক মন কৰক যে যদিও আশা কৰা ফলাফলটো 7.5 হয় আমি আউটপুটটো 7.0 হিসাবে পাও ইয়ার কারণ হল বিভাজনত মানে ডিভিশন থকা দুয়ো অপারেন্সপুর ইন্টিজার্স হয় y ফ্লোটলৈ হলনি করা যাওক y 10f সংরক্ষণ করক আৰু ৰান কৰক আমি এতিয়া চাব পাৰো যে ফলাফলটো আশা বা ভাবা দৰে হয় মনত ৰাখিব যে যেতিয়া ভাবা দৰে ফলাফলটো ফ্লোট হয় অপাৰেন্সৰ পৰা এটাই অপেক্ষিত আউটপুট পাবলৈ ফ্লোট এটা হ'ব লাগিব এতিয়া আমি চাও কি হয় যেতিয়া এটাতকৈ অধিক অপাৰেটৰ থাকে int result equal to 8 plus 4 minus 2 সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি যেনে চাব পাৰো আউটপুটটো আশা বা ভাবা দৰে হয় এতিয়া মাইনাছক স্ল্যাশ এটা লৈ হলনি কৰক এতিয়া আউটপুট ছয় হ'ব যদি ডিভিশনৰ আগত এডিশ্যন কৰা হৈছে বা এইটো ডটছ হ'ব যদি এডিশ্যনৰ আগত ডিভিশন কৰা হৈছে ৰান কৰা যাওক আৰু আউটপুট চাওক আমি যেনে চাব পাৰো আউটপুট ডটছ হয় আৰু এডিশ্যনৰ আগত ডিভিশন কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণ এইটো হয় যে বেলেগ অপাৰেটৰতকৈ ডিভিশন অপাৰেটৰত বেছি প্ৰেচিডেন্স মানে প্ৰধানতা আছে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত যদি আমি প্ৰেচিডেন্স মানে প্ৰধানতাক বাতিল কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি প্ৰথম বান্ধনী ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথম বান্ধনী যোগ কৰি আমি জাভাক ডিভিজনৰ আগত এডিশ্যন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিওঁ ফাইলটো ৰান কৰা যাওক আমি যেনে চাব পাৰোঁ এডিশ্যন প্ৰথমে সঞ্চালিত হৈছে আৰু অপেক্ষিত অনুযায়ী আউটপুট 6 হয় এটা নিয়ম হিচাপে যেতিয়া অপাৰেশনবোৰৰ ক্ৰম স্পষ্ট নাথাকে প্ৰথম বন্ধনী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মনত ৰাখিব ইয়াতে এই টিউটৰিয়েল সামৰণি পৰিছে আমি শিকিছো জাভাত কেনেকৈ প্ৰাথমিক ম্যাথমেটিকেল অপাৰেশন সম্পাদন কৰে অপাৰেটৰ প্ৰিচিডেন্স আৰু কেনেকৈ ইয়াক বাতিল কৰে এই টিউটোৰিয়েলৰ বাবে এটা কাৰ্য মডুলো অপাৰেটৰ মানে কি বুজায় আৰু ই কি কৰে নিৰ্ণয় কৰক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডউইথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spokentutorial.org এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব আই আই IIT Bombay পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ